рейзерфорддун модели боюнча оң заряддуу ядро атомдун борборунда жайгашып анын айланасында электрондор кыймылдашат күн системасынын түзүлүшүнө окшошуп бул модель атомдун планетардык модели деп аталат электрондун массасы өтө кичине атомдун массасына бир нече миң эсе аз болгондуктан атомдун дээрлик баардык массасы ядродо топтолгон атом электрдик нейтралдуу болгондуктан ядронун заряды электрондордун жалпы зарядынын модулуна барабар